Hi. Hi. Yeah. I'm Jesse, this is Talis. Yeah. Uh, Portuguese? Sure. Okay. Ele é Jesse, eu sou Talis. And we're in Taiwan. Nós estamos em Taiwan. E Taiwan. Yeah, Taiwan. And <laughs> yeah. We got something we want to say. Yeah. Nós tem coisa para nós falar. Nós queremos falar. Taiwan has handled this virus outbreak better than any country. Taiwan é, respondeu esse vírus melhor que outros países. And I'm American. I've lived in Taiwan 11 years. Ele é americano e ele viveu em Taiwan por 11 anos. And Thales has a Taiwanese parent and the other parent is Brazilian. Yeah. And how long have you lived in Taiwan? Uh, six years. Six years? Eu morei aqui em Taiwan por seis anos. And uh, one of your parents is Taiwanese, one of your parents is Portuguese, right? minha mãe é brasileira e meu pai é taiwanês. Right now, if any Asians travel to a Western country, Europe, America, they could get beat up. Agora, se alguma pessoa de Ásia para sair no no Brasil, ou Europa, América, nesses lugares, isso vai ficar perigoso porque as pessoas possível vão fazer bullying ou bater em alguém, quem que é a Ásia. Taiwan has its own government, its own military, its own passport. They buy F-16s from America. They have their own flag. They're in no way connected to China. Taiwan tem nosso militar sozinho, nosso passaporte sozinho e nosso presidente sozinho. Então, nós somos Taiwan mesmo, não são outros, outros países. Taiwan's handled this virus better than anyone. É, Taiwan foi, é, tratou esse vírus melhor que outras pessoas, outros, outros países. But if people travel, like if Taiwanese go traveling, Japanese go traveling, like they could get beat up and they're not even connected to China. Se taiwanês sair eles possível você batendo porque eles parecido com chinês ou japonês ou coreano. On the street, Taiwanese and Chinese look the same, they speak the same language. Na estrada, taiwanês e chinês falam a mesma língua. Então, possível nós vamos ser batendo ou alguma coisa sendo bullying. Yeah. China's been bullying Taiwan. They won't let Taiwan in the World Health Organization. but Taiwan is the safest place from this virus. É, China está fazendo bullying com nós porque ele não deixa nós entrar no WHO. Então, certo, nós estamos sendo bullying pela China. If Talis and I can hear the difference in the accent from a Chinese versus a Taiwanese because we've been in Taiwan so long. Do you know that difference? É, eu e ele pode ver a diferença de chinês e taiwanês, porque nós estamos aqui por um tempo e você consegue. Yeah. If people in the West get angry and hate the Chinese, yeah. they could end up beating up a Taiwanese who can help with the virus. Se alguém em outro país que não é Ásia, se eles ficar odiando chinês, possível nós, quem quer é taiwanês ou japonês de outro outra país na Ásia, vão ser batendo. Né, pessoas vão bater em nós. E tem três vírus. Yeah, we got three viruses in the world. We've got this pneumonia virus, and then we have fear and love. Nós tem três vírus agora. O primeiro é pneumonia vírus, o segundo é medo, vírus de medo. E terceiro é vírus que ama, amor. People are showing love like we've never seen before. Pessoas estão estão amando todo mundo que quem nós nunca viu. But fear of this virus is driving people to hate the Chinese. Mas ficar com esse medo desse vírus faz nós odiar a Ásia. Uh, well, not just Asians, Chinese. Yeah. Well, chinês. Well, They hate the Chinese, but then they're cruel to all Asians. Eles odeiam chinês, mas ele faz bullying para todo Ásia. Um, if we hate our enemies, we'll end up beating up our friends. Se nós odiarmos nossos inimigos, nós vamos bater nos nossos amigos. It, one of the reasons Taiwan has the virus so under control is because they're so calm. Outra coisa que Taiwan está com, controlado pelo esse vírus, que nós que nós pode controlar esse vírus, porque nós estamos calmos. We need calm, we need clear thinking, we need understanding. That's what's going to help us now, not hate. Nós nós precisa ficar calmo, precisa pensar bem e isso vai fazer muito bem para nós. In any of the stories You know, whether we say China's responsible or America's responsible, neither of those stories says that the other country's okay. No matter how we explain this, both countries made big mistakes. Ok, tem a mesma história que é esse vírus pelo China ou pelo América, mesmo sabendo qual que é, nós não vamos terminar com nada. Então, isso não é certo. There's lots of blame to go around. tem muita coisa que nós pode culpar. So, uh, we know that America did a bad job with the virus because Taiwan's done so awesome. Nós sabe que a América fez mal pelo esse vírus porque Taiwan está fazendo bem. So, what's going on, America? Do things like Taiwan. Um, o tá, que tá acontecendo, América? Faz coisas igual a Taiwan. Stay calm, wash your hands. Fica calmo e lava suas mãos. Is that it? Is anything else? No, it's okay. All right. Yeah. Okay. All right. Okay. All right. Oh, language. Lang yeah. Okay. Cap said the same thing. Oh, I forgot the word. What word? What? Language. Uh, yeah. Oh. Linguisto lingua. Uh, okay, okay, lingua. okay. Here, yeah. okay. So, they,